Thank ừ. you. साथे लेके चल आशा के पापा देखा खिले जा अरे सुना हो दिखाऊ करारा तू कब से अपना बारे में तू तो कह देला सब से अरे सब जाने ले ये करवाए तू राजी बहवे मोरा सहार छठी माई फिर दिए सर पे हाथ इतना टेंशन न ले मोरा छठी माई कृपा हो जाई कह दी है अपना अच्छा रोहित राजा रजू बिहारी दोनों के नयारी के प्यार ना भुलाई रे के कृपा हो जाई रे असुना बन में बन पर रे